Gracias. you. Tuktok na kami ng bundok. Pababa na. Ulit. Papunta sa Blackstone Falls. Diyan lang kayo guys. yan yung mga sunog na burnt trees from wildfire everything is burned before the leaves the trees that's how it looks Yan guys, nakarating na kami. Nandito na kami ngayon. So, ito na siya, ang falls. Asan yung water mo? Tim Hortons, kuya. Pwede Dali, pa 1 minute ko muna. Nandito yung, po tayo sa isang daanan malapit sa falls. Pinakatuktok. Ha? Ang cute vlog na. Kasi nataka ako lang. Nag-stop ka dun sa bag. Ang cute mo. <laughs> Wala, ang ganda vlog. Wala naman nakalagay na don't cross the thing, right? Jan safe na diyan, oh. Diyan, no? Oh. Kita gani sa ato, no? Bisag, uh, ah, sa, lusong ta dun. Tingin ko malalim to. Babalik kami ulit sa Red Canyon. Babay Falls. Isang kilometro ulit lakaran. Tara na. Let's go! View view. Habang pababa. Napaka wild. May mga crickets pa. Kung narinig nyo sa background, Thank you.